Ola, son Beatriz Maceda e eu apoio o de las FES. Por que? Pois porque é fundamental a visibilización da arte urbana feita por mulleres. No de las Fest atoparedes, debates, encontros, intercambios que farán eh, que crearán unha visión do mundo a través da arte urbana cunha ollada feminista. Elas teñen moito que contarnos nosos espazos urbanos, por iso eu apoio o de las Fest.